Bueno, bueno. Vamos a adelantar. Vamos a avanzar. Estamos cansados, como les venía diciendo. estamos cansados. Bueno, básicamente lo que vamos a hablar ahorita, vamos una vez más, vamos a tener unos, pequeños slides, vamos a hablar de un, documento que es el eh, RFC 5549. Mm, no, fiquen asustados. Básicamente, aquí como que así, está agarrando, me eh, salgo... Tengo que recompartir nuevamente. Porque volver a a compartir. Vamos a hacer una mezcla Vamos de combinar lo que es BGP y el dataset. Pero esto uno, a permitir decir que es uno de los mejores temas, creo que es uno de los mejores temas en el sentido interesante, ¿no? Sentido <laughs> todo, todo, es ha este, pero lo que de hecho, yo en su momento armé un video al respecto de, de este RFC, eh, incluso dice, no es magia, no, es, no, no hay nada y eso, porque en realidad parece mágico, parece mágico ¿no? que a gente vai mostrar. Lo que permite este documento, o que posibilita este documento, vamos ver mais adiante, vai ser acompanhado de uma parte teórica, que são os slides, vamos fazer um demo, vamos a tener un core en IPv6 y vamos a hacer eh, capturas de paquete con WhatsApp. E vamos fazer pacotes, eh, eh, a mim me gusta hacer eso porque quando uno captura e vai que está ocurriendo, que mucho más que separa aquí una persona que que fica aquí solo hablando. Entonces, bueno, hablando este sobre este documento, lo que permite es que, un de historia, ¿no? poco de este historia. Como protocolo, como protocolo permite hacer anuncios, de prefijos que no correspondan que a el protocolo a nivel de capa 3 con el se la fue levantada sesión. Okay. Vamos a recapitular. Básicamente aquí fíjense que que aquí pregunta. ¿Sabías que que podía publicar prefixos y IPv6 sobre sesiones BGP, IPv4 y, Es algo muy simpático, algo muy chévere. Es muy simpático, muy legal. habló con Wesley. Se Wesley, vamos a levantar una ah, sesión Wesley. Olha, Wesley, BGP. vamos levantar uma sessão ah, qual é BGP. Prefijo? Eu pergunto, qual é o seu prefixo? meu prefixo é prefixo IPv6, é prefixo 2001 IPv6, DB8, 2.2 Levantamos a sessão sobre IPv4. E a gente okay. levanta a sessão sobre IPv4. Muito interessante ah, isso. Obviamente, se não lo hace, Mas se a gente fizer, como eu tenho umas coisas a esse respeito, prolijo, não, é funciona, muito limpo. Pode haver um que outro cenário onde necessitemos esta manera. no es, eh, eh, lo normal. bueno, comenzamos por allí. ¿sabían que se podía hacer esto? é, sabiam que podiam fazer é isso? Horrível, né? é Pode, difícil, mas é, né? é, horrível, escalável, sim, é horrível. É bastante complicado. não é escalável, é bastante exemplos, complicado. Okay? Este, Temos aqui, aqui alguns exemplos, está um pedacinho do então, exemplo, porque um é anúncio até maior. IPv4 sobre sessões BGP e IPv6. estamos fazendo sobre IPv6. Temos um router, o que, que estamos um fazendo? Autônomo. Temos um roteador com sistema autônomo. Uma sessão BGP. Tem uma sessão BGP. Em, en, IPv6. En IPv6. Okay, en este caso vendría a ser EBGP. Que aquí vendría a ser EBGP e porque son dos sistemas autónomos del, diferentes. Dentro del proceso BGP, estamos BGP, teniendo un address family, tendo um 4 cuando no se dice el apellido, aquí va a ser un address IPv4 Unicast, estaremos hablando del ah, AFI y del SAFI. Me interesa que entendamos los conceptos de AFI eh, y de SAFI. que vocês pues, entendam, que entendamos los conceptos de AFI y del mundo de, de programación, los han escuchado, que es el address family information, AFI, y el otro se llama SAFI, S-A-F-I, que significa Subsequent Address Family Information. Básicamente, en uno se eh, indica qué es lo que vamos a eh, pasar, que es lo que se está anunciando, pasar, que está siendo anunciado AFI, para el seu... Y el subsequent en Family Information es como un poquito más de información sobre ah, el AFI. Eh, yo le puedo decir, que tiene un poco más de información sobre el AFI, por ejemplo, que hay IPv4 Este tipo de cosas me interesa porque esto es lo que logra, apoyándose en esa manipulación de AFI y consegue, apoiados no AFI, no SAP, consegue dentro del proceso con los anuncios BGP, esto mágica que é, vamos eh, que, ejemplo, que BGP2, vou voltar a explicar. Eh, Temos o router BGP1, o router BGP2. esta é a declaração, esta declaração é declara um é vizinho que tem o remoto S1, que tem o BGP multi-hop eh, de três saltos. E dentro do processo BGP tem um address family, onde muito interessantemente estamos ativando um vizinho IPv6. Vejam que interessante. Dentro do IPv4 tem um vizinho IPv6. BB4 Family, BB4 tem a sé si BB6. Não sei se é algum alguno é de ustedes fez, no é es normal. De hecho, funcionaría Pero não é o que ocorre normalmente, mas se a gente levar isso para a produção, não é escalável. e se qualquer coisa vai, eh, eh vai falhar, fazer o troubleshooting okay? não vai dar certo. E se nós fizemos uh, esto en nuestro a gente fez isso no nosso trabalho vamos. atual, outra pessoa uh, ah, no nosso serviço, se vai recordar e a gente nosotros. for embora, alguém vier, vai lembrar de nós e não da melhor do lado da direita, temos a inversa, temos um anúncio de um prefixo, de un IPv6, IPv6 de una sesión IPv4. temos um router BGP Tenemos 1, um router BGP este, un, ID, eh, BGP, un router ID, etcétera. Un, Tengo un vecino un, que es IPv4, IPv4, y dentro do processo BGP dentro del proceso estoy BGP, levantando un address family IPv6 únicas IPv6 únicas y o IPv4. Então, é a mesma coisa, mas é inversa. Não vou me deter Esto aqui, uma vez mais, okay? isso não é o que tem que fazer. Se fizeram, Bien. e eh, funciona para vocês muito bem. Se amanhã vocês puderem consertá-lo e deixá-lo mais bonito, é muito melhor. o normal hoje é, assim, se eu vou falar de BGP, entre o LACNIC e a empresa de Jorge, de IPv6 Company, um excelente nome, de passagem. Anunciar se vai IPv4, anunciar prefixos IPv4, normal e a gente levante uma sessão IPv4 e anuncie prefixos IPv4. Se for IPv6, levantamos uma sessão IPv6 e nessa sessão levantada por IPv6 vão anunciar prefixos IPv6. Aqui falta a parte da configuração, que é a parte mais feia. Falta, por exemplo, que os anúncios que eu recebo de um vizinho passe por um route map, é okay? É uma coisa meio complicada. Bueno, a então, graças a isso, a toda esta surgiu, negativa que estou graças a tudo isso negativo que estou referindo, nasce o RFC okay? 5549. Uno lee o título, de, bueno, diz: Advertising IPv4 Network Layer, Reachability Information, se a gente ler as assim IPv6 next hop, IPv6 okay? ne esto me, network é me layer, reachability network information with an IPv6 next hop. NLRI. Network layer, okay, reliability information. Vamos ver quando fizermos a captura dos pacotes. E vejam o que fala com o next hop IPv6. É dentro de uma mensagem de atualização de IPGP, é tem quatro tipos de mensagens. Notification, Open, Keep Alive e Update. Dentro de los updates hum dentro dos updates, dentro, é, eh, nas atualizações, é, é onde vem esse famoso AF, o SAF que eu referi, e vão uma quantidade, uma quantidade de atributos obrigatórios, e dentre eles está o Next tipo. Hop. Quero que vocês levem isso em conta. O que significa isso? Alejandro, não entendi nada do que você está falando. Significa, significa que, que pode ser anunciar prefixos IPv4, MBGP, bgp de maneira fácil e sencilla de, en red IPv6. De forma fácil e simples el RFC está concentrado en esta necesidad. está concentrada nessa necessidade. Mañana se amanhã puede ser, pero outra necessidade, tudo bem, mas é uma necessidade okay. que de hoje se breve, como brevemente funciona? como funciona. Al momento no momento da abertura, todas as sessões BGP começam desta maneira, pelo menos acho que são MP BGP, protocolo BGP, al momento de la apertura de la momento una capacidad BGP llamada Extended Next Hop Encoding. Este, de hecho, los vamos a capturar. Fato, vamos ¿Qué vamos Yo voy a dizer o que significa isso. Eu levanto uma sessão BGP contra o senhor Jorge BGP, Quando, levantar, se levanta lado, sessão BGP, do meu lado, eu devo dizer todas as capacidades que eu suporto para o, roteador, o router do Jorge Cano. E ao contrário também, o router do Jorge Cano vai me dizer todas as capacidades que, que às vezes pode ser as capacidades que já mencionou, alguns eh, protocolos sistemas BCP, autónomos de 32 sistemas, bytes, sistemas autónomos de 32 bytes, etc. ¿no? El, el, Extended Next Hop Encoding, el, el APAF, encoding, cosas, ¿no? o APAF, muchas cosas. Y después, posteriormente, posteriormente si, por ejemplo, el router si de él, roteador, me, me anuncia a mí una funcionalidad que yo no manejo, uma funcionalidade que eu não administro, pode ser a APAF, por exemplo, ou qualquer outra. Vamos falar da quantidade de capacidades que nós dois administramos. O que eu, o que eu quero é, dizer com isso é RFC é assim, então a RFC é 5549 introduziu uma nova capacidade chamada Extended NetHop eh, ancora, después del paso 1, después del paso 1 a tener la BGP, eh, suporta Extended Se descubren los enrutadores involucrados apoyándose en los RA enviados por los routers. Okay, aquí hay algo bien simpático. Un enrutador de IPv6 routers de IPv6 tradicionalmente va a estar enviando pacotes enviando paquetes llamados RA RAs. Seguro que la mayoría de ustedes conocen. Eh, que básicamente tengo certeza que ustedes conocen que é Router Advertising. Eh, que eh, lo todo el tiempo, ¿no? Como, eh, como, eh, el ah, comportamiento de un enrutador. El comportamiento de un enrutador. En el geek, dice que los enrutadores y PVC son tan orgullosos que, que se las pasa diciendo al mundo que existen. Ficam ¿Cómo lo hacen? Para mundo mandando que existe, como mandando okay. eh, de esa manera, GRA. él es un router, então, yo soy un router, un router, yo mando paquetes RA, me manda pacote RA, él manda, él manda paquetes RA a la red, yo lo escucho y sabemos que existimos. Yo escuto, sabemos Por eso estas sesiones BGP, a diferencia de las que tradicionalmente conocemos, se são levantadas automaticamente. É uma maravilha. Até o sol de hoje, eu estou seguro que a maioria de vocês, que a maioria levantou a mão, quando criam uma sessão BGP, lo hacem completamente manual. Quando vocês, estão está ainda, levantam uma sessão manualmente. Eu pergunto, qual é a sua sessão BGP? Qual é o seu sistema autônomo? E começamos manualmente. Aí levanta-se a sessão BGP. Tudo manual. Isto aqui faz com que seja automático. E por último, e finalmente, claro, Claro, esto es, una, esto es muy resumido. Isto é muito forma resu Se de forma resumida, são trocadas as tabelas PGP de prefixo IPv4 em redes IPv6 usando IP os endereços IP link local como atributo next hop. Ok? Eh, Anteriormente já mencionado, Antes já foi mencionado, o atributo Next Home é, algo, é um atributo obrigatório que deve ser enviado em cada então, atualização do BGP. Vamos capturá-lo, vamos fazer, eu espero que fique bem interessante. Vocês mencionaram esse livro, eh, BGP, eh, se chama BGP em é Data Center. Data Center. É um livro muito, muito bom. É do Riley este documento particularmente, este documento especialmente, ahorita, vamos entrar bastante agora, entra em detalhes sobre a funcionalidade, hay exemplos en rotadores, é sumamente bueno, é muito, muito bom. Bueno, então vamos fazer um demo. Vamos fazer eh. uma demonstração sobre isso. Deixem-me compartilhar. Ok, vamos entonces ahora a hablar de Vamos falar sobre Vamos isso agora. Um demo, fazer uma demo. Muy breve. Tenemos tres breve, routers. Eh, router 1, router 2, número 1, número 2, número 3. Eh, eh, eh todos en este caso tienen FRR como fim de protocolo de reclutamiento, sin embargo, hay muchos vendors que ya lo tienen implementado. Eh, o revendedores ya tienen bueno, vamos a arrancarlo, en este caso una vez más son Ubuntu. caso no Voy a arrancarlo de izquierda a derecha Ubuntu. para que me queden... Voy a comenzar aquí pela direita. Me queden medio ordenados. Para que fique más, de una orden mejor no meu computador. Ok, eh, cosas importantes. Cosas este importantes. Este core, aquí de este core, pedacito nada más, okay, digamos, la, la interfaz, dizer, las dos interfaces que tiene interfaz que tengo, son completamente IPv6 only, são no, tienen IPv4. Só IPv6 Estos enrutadores only, tem IPv4, en el en na R1 R3, sí tienen IPv4 e IPv6, IPv4 hacia un IPv4 para una PC, y tienen IPv6, y IPv6 para obviamente el router de core, router término, y de la misma manera R3. Y R3. Eso o R1 e o R3, o router 1 e o router 3. Então vamos fazer isso de começar do zero. Temos os scripts já criados. Mas eu gostaria de explicar tudo aquilo que nós vamos fazer. Vamos primeiro ao R1. Primeiro vamos ao R1. Aqui temos um un pequeño script. Aquí tenemos un breve espero script, espero que se vea bien. Este, tiene dirección IPv6, Tem dirección ipv 4 Y levantamos las dos. levantamos las dos interfaces. las dos interfaces. Esto es router 1. é, router 2. Router 2. Router 2. Perdão, El router 2 que O que temos aí no router 2? Okay, Tem duas interfaces. interfaces. Eh, Ambas com eh, IPv6, Ambas IPv6, no IPv4. Não tem IPv4. E levantamos levantamos IP. os dois endereços IP. Até aqui tudo bem. A massa no mesmo router Vamos 3. Vamos fazer a mesma coisa no router 3. Vamos levantar os outros dois também para ir ganhando tempo. Okay. Muito bem. En router 3, é, router 3 una, es é, básicamente lo é mismo que R1, tiene una interfaz con IPv4, tem interfaz com IPv4 que se llama enp 0 y tiene una interfaz con IPv6, que es NP0S8. Vamos a levantarla. IPv6. Ejecutar vamos script, executar o script e pronto. Vamos, revisar vamos revisar agora este router, este router somente equipo. Vamos ver o que tem o equipamento. Router 3. Okay. Router 3. Vemos que tiene la interfaz NP0S8, NP0 que habla IPv6. Que fala IPv6. A ver me quedó pegado esto. Aqui grudou. E a interface, NP0. NP0, que que es la que tiene IPv4 para el cliente. para o Vamos a hacer toda la parte de IP Vamos rapidito. hacer toda la parte de IP bien rapidinho. Vamos entonces con los PCs. Vamos entonces con los PCs. Los PCs realmente son sumamente PCs sencillos. Son muy simples. Nada más tienen una dirección IPv4 un y un 4 Y un gateway, nada más. que el Network o Network Management foi de todas as máquinas, a primeira coisa que eu faço quando em, qualquer, equipamento. Eh, se las da inteligente e verdade que traz mais problemas. Parece inteligente, mas traz mais problemas bueno, do que soluções. Lo, lo que aqui temos o que deveria ser o endereçamento IP para, o segundo PC. Solamente IPv4. Só tem IPv4. Se eu, por exemplo, ahorita, se eu agora, vamos, a, a topologia, vamos ver a topologia, vamos explicar o que vamos fazer. Se eu tento, obviamente, chegar ahorita, este PC, chegar é, nesse equipo, é PC, quais é são as soluções que tradicionalmente Quais são as soluções que nós usamos normalmente? Como o teu core, IPv6 only, uma coisa muito normal, poderia ser MPLS, Outra provavelmente seria, bom bueno, vamos levantar poderia túnel, ser, levantar equipo, um túnel este deste equipamento a este equipamento. Provavelmente uma das primeiras, Pode, uma, das primeiras uma das primeiras soluções que vemos. É, yo creo que túnel que túnel, 6 BPE, algo por el estilo, vendría a ser lo, lo, lo más común que pues uno puede ser utilizar. Más común que Hoy básicamente lo que vamos a hacer es mostrar una tercera alternativa. y me estoy acordando, y disculpen si me equivoco, desculpen si eu me engano, que tudo isso começou com Douglas, una pregunta que você fez ao Nanoc. Douglas Fischer es o culpado? Él hizo una pregunta en Nanoc hace dos años. atrás. y bueno, se abre una buena discusión muy interesante eh, en, en, en, este, eh, en el marco de esta información que está aquí. Así que bueno, tenemos a, a uno de los protagonistas aquí, aquí con nosotros. Eh, bueno, habiendo dicho esto, Vamos a, yo Yo voy ahorita Se va a, router a, U, a PC1, PC1 y le hago obviamente un ping. un ping, a un ping a 10.3.2. Eh, okay. Vamos a tener un Destination Network Reachable. Okay, no hay manera de alcanzar esa red. ¿Quién me está generando ese ICMP con información de Destination Network Reachable? La está generando la 10.1.1.1. Eh, sería el 10.1. Vamos a intentar arreglar este Vamos este problema consertar con las funcionalidades, que, acabamos de mencionar. Si yo vengo a router si vamos a hacer todas las configuraciones. Vamos a hacer todas las configuraciones. De, izquierda a derecha. Vamos, a de izquierda y, y vamos a explicar, cada, una explicar cada una, para que delas para que Estoy en router Estoy router número 1. de quagga. Hoy en día, FRR, vamos a configurarlas. Este es un equipo que no tiene ninguna configuración. No, hay configuración dentro de este FRR. y vamos a este hacerlo desde vamos cero. Hacer no hay que preocuparse, no es que vaya a durar tantísimo tiempo. No va a durar tanto tiempo, no se preocupen. Todo lo vamos a solucionar con BGP. Esto vamos a solucionar con BGP, vamos a crear el sistema autónomo un sistema autónomo 65.001. Como es un equipo que es IPv6 only, necesitamos obligatoriamente indicarle cuál es el router ID é o router ID okay. do equipamento. BGP. Router ID. Router ID. ID. Okay. Por si acaso, indiscutiblemente se ve como una dirección IPv4. que ocurre? En el mensaje open ah, de eh, BGP hay un campo que es identificador. Tenemos un campo que es o identificador del router. Ese campo es un campo de 32 bits. La manera más sencilla de representar 32 bits en realidad es una dirección IPv4. Representar 32 bits é um endereço IPv4. Quando vemos os pacotes, nos os capturamos, mensaje, eh, vamos a este ver esta campo mensaje, escrito, este por ejemplo, en router 1 como un, un, router 1 como un, un, Entonces, pero bueno, vamos a hablar. Ah, vamos a hablar no BGP, no BGP, BGP Request policy. Este equipo, que es relativamente moderno, relativamente moderno afortunadamente eh, nos solicita que si uno no crea políticas de reclutamiento, él políticas no va a anunciar nada, por eh, más de que uno le diga. Hasta hace muy poquitos años, el comportamiento era lo contrario. Até uns anos atrás, o comportamento era o contrário. BGP, hablaba con el BGP, todo BGP, que anunciaba, yo lo anunciava para el planeta. Hoy en día, Hoje em dia, infelizmente, os roteadores, os routers, no lo realizan, que uno não fazem isso, a menos que nós eh, escrevamos, estoy diciendo a este ese comando, no pedidas políticas de e BGP, ¿no? Fíjense que es e e Cuando se habla entre dos sistemas se entre sistemas e Vamos a hablar ya del este equipo, vamos a este, lo eh, tiene dos interfaces. tem a interface interfaz, NP0S3 NP0, la parte superior, por superior, término, y np 0 s 8 me interesa que hable de GP, A mí me interesa que fale de BGP para la parte de, con la parte de cima, para NP0S3. Yo le voy a decir neighbor, eh, NP0S3, 3 eh, eh, interface e interfaz. ¿Y qué tipo de sistemas tipo autónomos estoy viendo yo por esta interfaz? Estoy viendo sistemas autónomos diferentes do meu. Ok, voy a hablar eBGP. Y a una comparación de lo que hemos hecho tradicionalmente. Nosotros siempre hemos colocado neighbors y aquí hemos colocado un neighbor IP. y colocamos un enderezo IP. Bueno, uno puede crear un peer group, Podemos crear un peer group, Pero en general hacemos de esa manera. Y decíamos neighbor, tal dirección IP, remote AS, tal sistema autónomo. Ahorita no lo vamos de esa manera, sino le decimos neighbor, Interface. Interface. Interface. Interface remote, remote AS, AS, external. Okay. Eso, ya por aquí, este equipo aquí, va a empezar este vai, a, equipamento vai começar a ser RAs anunciado como RAs e vai receber os RAs que estão okay. por aí também. E, vamos dizer address family, IPv4, IPv4 Unicast. Unicast. le estamos diciendo estamos el diciendo que los paquetes los pacotes en esta sesión BGP, BGP que auto vas a descubrir y generar en esta interfaz gerar pertenece interfaz, a este, este AFI, con este SAFI. Con este SAFI. Okay, eso es lo que estamos haciendo aquí. que estamos haciendo, y le vamos a decir, y vamos decir, lo activamos. que lo activamos. Okay. Y vamos también, y también porque él tiene IPv4, endereçamento IPv4, que, de, que redistribuya que las connects. En este a redistribuição das connected, neste caso, muito importante. Redistribuir, então, veces, muitas vezes é muito negativo, é preciso fazer com muito cuidado. No decir, ah, pero es que la CNIC dizer que o LACNIC recomendou, porque não é assim, não estamos recomendando. redistribuir Connected quizás é o mais saudável talvez seja o mais saudável que existe, mas mesmo assim, se pudermos fazer podemos fazer com um podemos interno, usar um router interno, ou seja, isso é outra história. Então, neste este caso, o me que, que me interesa que, é que se las direcciones IP conectadas dentro de IPv4, es decir, que me redistribuya la 10.1.1.0 barra 24. Me la va a redistribuir dentro de qué? Dentro del proceso BGP 65001 e y particularmente dentro del dentro do Address Family IPv4 IPv4 Unicast. Okay. Muito bem, com isto fizemos o router número 1. Um. Vamos fazer router dois. Vamos fazer o número 2. Uma vez mais, mais perguntas, uma vez, levantem a mão. perguntas, levantem a mão. Com todo o gosto do mundo. Com não? prazer, vamos respondê-las. Sim. Não é, não é pergunta. Se não há pergunta, não há vamos pergunta que seja ruim. Em router 2, vamos para é o router 2. Sabemos que tem duas interfaces, vamos <laughs> fazer um pouco mais rápido. Então, entramos no modo Configure Terminal, entramos no router, router BGP 65002, router 2, uma vez mais, router 2, é e, já preciso, e eu preciso dizer é de novo que esse é um Router 10, 2222, vamos dizer IBGP, request policy, request policy, y le que por favor pedir, Agora, como vai ter vizinhos, NP0, S3, externos. Exter, em este caso, estamos, caso, estamos colocando externos, mas poderia eh, ser internos, internos também. também. Se não lê o livro, mas o livro, não automatizar. O que conseguimos com BGP, isso é automatizar um BGP dentro, de um data center de uma forma okay? super rápida. Porque é totalmente automático. Que é totalmente automático, não precisamos eh, de um script. Muitos data centers utilizam. É uma forma que os data centers muitas vezes usam, se conectam ao equipamento, leva um pouco mais tempo para levantar. este não, é bem rápido. O que eu estou dizendo para este router? Ele levantou o processo BGP com esse número, o outro ID é 2.2.2 políticas quando dólar BGP. Políticas que e fala el RFC 5549 RFC 549, en estas dos interfaces. Duas Muy ah, brevemente, las dos interfaces, duas esta hacia R1 esta y esta para R1 esta Esto para perfectamente R2. puede estar conectado a un switch y pueden haber 10 dispositivos allí. Eso no tiene absolutamente nada de malo. No tiene nada de ruim. válido. É válido. Entonces, y le vamos a decir vamos dentro de la de family, cuatro únicas, B4 Unicast, activa estos dos vecinos. vizinhos. Bueno, creo que si hay alguna pregunta, ¿Alguna pregunta? me detiene. Si tiverem perguntas, vamos me interrompem, por favor. Agora vamos fazer o router 3. S8, é é olha essa. S8. S8. S8. Perdón. Aquí faltó. Aquí NP, NP 0. NP zero. S8. Eh, de maneira muy breve. De forma muito breve. Esto es básicamente más de forma que de fondo. Es más una cuestión de forma que de eh, fondo. Eh, el, el vendor que ustedes Usando o vendor que vocês usem. Básicamente, en este caso, este en FRR, este hay un vendor muy famoso que el Definimos el proceso básicamente funciona aquí es que uno declara el vecino, declara, y después lo activamos y después eh, me interesa que vean esa diferenciación que, que existe. Eh, me interesa que vean el vecino, ah, es decir, al router, que existe este vecino, entonces, pues que existe ese vecino, y activamos en el address family que nos interesa. En este caso estamos hablando de IPv4 única, puede haber sido IPv6, puede haber múltiples, sido IPv6, pudieron haber sido VPN, VPN, un montón de cosas más, em, donde uno lo pudo, si tengo BRFs, eh, podemos ser BRFs, que podemos levantar con los este caso que tenemos en mi equipamiento. dentro de IPv4 É, e unicast. Estamos falando, neste caso, ah, sobre o BB4 e unicast. Ver, Quando feito isto... Ok? Porque se eu lhe digo show IP route... Se eu falar okay? show IP route... Como não sabe, como quizás, é qual é o impacto que vai ter o, comando de Redistribute okay? Connected? Eu posso revisar eu posso fazer a revisão na minha tabela de roteamento, quais estão que son las eh, con Buscamos la leyenda, que son las con entonces, ah, cuando yo les digo, dentro del proceso BGP, dentro de la Grey Family, no, Connected, ¿qué es lo que va a redistribuir? lo que va a distribuir? Todas las líneas hubiesen tenido la sede Connected. Todas ellas serían, eh, la o, sede Connected, todas las líneas. Entonces, yo puedo colocar lo que que está el sobre el comando de Connect. En este momento, es comando si que está yo Si le amanhã colocar interfaz, eh, va a estar Connected también y pongo una dirección IP secundaria. para un hipersecundario con otra interfase va a estar conectado y va a distribuir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando redistribuimos y o que vamos a distribuir. especialmente no redistribuyan BGP no seu protocolo interno, SPF eh, eh, y así por diante. Também não façam o contrário, redistribuir o SPF dentro de BGP. Isso não é para fazer nunca. se fizeram, me lo por gentileza, okay. não me contem. Obrigado. Vamos a ver qué ha pasado por detrás. Que, si yo veo el Shopee Route Connect, el Shopee Route normal, shop, estoy en router 3. Route, eh, Miren qué bonito lo que ya, ya el, estamos viendo algo interesantísimo. Yo tengo un prefijo uma coisa que fue aprendido un por BGP. Que aprendido vía BGP. Se que aparece la B de BGP, que aparece con su asterisco BGP, de prefer, BGP, con su asterisco de preferencia. ¿Cuál es el prefijo que aprendió? La 10, 1, 1, eh, ¿cuál es el prefijo? Obviamente, está saliendo este equipo. ¿De dónde está eh, saliendo ese prefijo? ¿De dónde está saliendo el prefijo? de este señor. Que está Él sale de este señor que está aquí. Él se lo anunció a este y él lo eh, anunció. para este si vemos un poquito más. si a gente está en este dispositivo. la distancia administrativa ah, de EBGP, administrativa e de EBGP, fíjense lo que me dice, vía una dirección link local. Entonces, qué bonito, ¿no? Una organización este, en local. Yo forcé las macadres de los equipos, por eso entonces aquí es rapidito identificar que esto viene de router 2, okay, porque termina en 2222 la eh, máquina en este caso la dirección link local. Dos, dos, dos, al link lo, al este la interfaz que lo está aprendiendo, wait, hace cuánto tiempo lo aprendió, hace 2 minutos 55, ¿Cuánto tiempo faz que está aprendiendo? 2 minutos 55. Vamos a ver el router 1, Aquí está ¿cierto? rápidamente, obviamente. Eh, Rapidamente deveríamos visualizar a mesma coisa, mas de forma inversa. Show IPVIP. Show IP router. Então, show IP router. Este, me está dizendo uma vez mais que Está me falando mais uma vez. Que que caso, aprendeu la 10330. A 10330. Uma direção una local, a través de interfaz tal, etc. etcétera. Porque estamos viendo. La sesión BGP. Uh, sesión BGP. Si Se precisa, eh, podemos ampliar eso un pouquinho. La sesión BGP también los é é, perfiles enviados. É que, que a gente pode mandar os eh, prefixos encaminhados muito rapidamente. Dois prefixos encaminhados, quem recebe também anuncia, e o router 2 depois não aprenda, né? tá é uma outra questão. Mas também serve. Ok, Bom, vamos a ver, vamos ver algumas coisas mais. Eh, vamos ver se o PIN respondeu. Vamos ver se o PIN respondeu. Ok, fíjense que ya está respondiendo. Vean que el Ping está respondiendo ya hace un tempinho. Ping a la 10332, que, que el computador que tenemos aquí. S3, creo que es. Acho que es S3, S3. Aquí vemos Aqui a gente visualiza... Quizá não se vê tão bonito, Talvez não parece aqui tão vemos bonito, que IP, mas vemos que o IP... Vamos colocar menos N também. Okay. Aqui vemos que e la 10.112 está fazendo ping a 10.332. Está fazendo ping a 10.332. Está, muito claro. cuando se va, que va para el paquete, mandar el paquete a la R2, destino, va a escribir el paquete, pero la Magadres de destino va a ser este señor. Va a ser este señor va a poder tomarlo y enrutarlo Ele correctamente. va a poder pegarlo y rotearlo correctamente. Un pequeño truque. Vamos a hacer una cosita para ver lo de las capacidades y eso. Las capacidades. Vamos, por ejemplo, vamos, por ejemplo, vamos a detener el ping para... Okay. Pero ya está vamos a parar el ping. Ok, vamos a tener el Me voy a poner un momentico en R2. y vamos a reiniciar la sesión BGP. vamos a reiniciar la sesión BGP. Estoy en R2. Estoy en R2. Y vamos a darle clear. Vamos a colocar clear BGP. BGP. Ok, me voy al WordChart, voy a levantar, para perdón, me voy a GNS3, voy a levantar el WordChart, GNS3, no GNS3, voy a levantar E vou reiniciar a sessão BGP. fazer a sessão BGP. Reiniciamos. Aqui reiniciamos e vamos ver, e vamos ver o que foi que aconteceu por trás. Ok. Este notification deve ser Esse notification deve ser de, de, de parte, um reset. Quando, eu, eu quando, a gente recebe uma notificação é porque alguma coisa deu errado. Ok, los Keep Alive, então, basicamente esses pacotes Keep estão aqui porque pacotes estão aqui porque o Wireshark começou antes ah, que eu levantasse a interface gráfica do Wireshark. Lo que me interessa estes mensagens open. O que me, me interessa é visualizar essas mensagens, por é router 2, Este é o router 2 que a gente reconhece último, pelos, el último nivel que está en esta dirección link local, nível que tem van nessa, Vamos a ver qué eh, dice el paquete local. BGP. Vamos ver o que consta do pacote BGP. Hold on timer, optional parameters. Aquí ya interesante. ¿Qué tiene aquí? Que, el, el, que estamos viendo aquí? Las capacidades que yo mencioné comienzo, capacidades que están eu no inicio, conversando, este conversando en este momento. Si vemos la primera, si a gente dar una olhada la primera para pegar qualquer uma, vamos a ver que eh, se llama, esta es la capacidad de multi, eh, capacidad eh, multiprotocol, multiprotocol extension, extension okay? básicamente esto es MPBGP. MPBGP. ¿Qué más tenemos? La segunda. Yo otra tema? La segunda. Bueno tenemos la fortuna, esa particularmente la que estamos buscando, que estamos este, la Extended Next Hope Encoding. Aquí no es que estén hablando todavía el Extended Next Hope Encoding, este es un enrutador, eh, en este caso, router 2, diciendo la router 1, mira, yo soy capaz de oh, hablar Extended Next Hope, Next Hope Encoding. El mensaje Open, que le dé R1, R2, le tiene que decir, yo también puedo hablar. mensaje Open, lo que eles têm que fazer do R1 para R2, y fíjense que hay un montón de, capacidades más, podemos abrir alguna otra. Creo que tem muitas outras outras capacidades, por é, exemplo, Route Refresh, né? Enhanced Route Refresh, Enhanced route refresh Capability, suporte de 4 tá octetos, e, muitos, e muitos outros. Tipo, Vejam que esse BGP Identifier 2222, que é o que a gente escreveu no router no processo 2. A nível de TCP, bueno, a nível de TCP, no nível de eh, TCP, eh, todos sabemos que BGP funciona como se fora. Como se fosse, não, é mais um serviço, é quase um servidor web, um servidor de e-mail. Estão ouvindo na porta TCP 179, ah, source eh, port, o source eh, é é port 47740 o el destination port o destination port este é que está iniciando a conexão e faz sentido open porque foi o primeiro pacote open que a gente viu no BGP, veio dentro dele. Aqui tem muito mais, todos os conceitos de TCP estariam aqui. Então, se houver alguma pergunta, é, Perfil, vamos ver rapidamente. vimos casi vamos todo. ver vamos rapidamente, vamos ver a resposta do router. Del router 1. Router vamos directamente a la parte BGP. Vamos ver eh, a parte BGP, 111, versão 4, Identifier 1.65001, mensagem do tipo e, open. La, e aqui temos as capacidades que ele tem também. Okay. bueno, afortunadamente, Felizmente, claro, isso a gente fez dessa forma los dos son capaces Los dos têm a capacidade de, de, ter essa opção de, de Extended Next Hop. Ahora, ya casi Agora, finalizando, já quase concluindo, vamos a revisar vamos algún mensaje mensagem de update de que se capturaron, notification, el update. O okay. update. Este es el router 1 é o router, a router 2. falando para o router 2. tiene Vamos el mensaje ver update. o que, tem a mensagem A veces es un poquito más complicado Essa de né? pode ser uma mensagem mais difícil, mais complicada de ler. Aquí están las AFIs que mencionamos. Aquí tenemos las AFIs que referimos, AFI de IPv4 y las AFIs únicas corresponden a uno. Por eso también me detuve para que lo, lo veamos bien. ¿eh? a 1. Yo me detendo para que podamos visualizar Aquí vemos el prefijo. Aquí vemos el prefixo que está eh, siendo anunciado, 10.1.1.0/24. por eso también me detuve a que 24, por título porque cuando escribimos el título, fíjense que es Network Layer eh, Reachability Information, NLRI. Entonces, por eso eso, fíjense ah, que pode ser 10, 1, 1, 1.0 barra 0 barra 24 é o prefixo que está anunciando okay. este Aqui tem que haver muito mais informação. Vamos ver que aparece o origin. Vamos bueno, ver que aparece a origem Também os atributos de BGP. Está Temos a SPAF. Está, obviamente, temos a origem, que é 65.001 por O que mais temos aqui? Eu creo que podemos dejarlo hasta aquí. queria que vieran que, se que vocês vissem como se anunciava e, a, a chance de explicar para vocês, vendo tudo isso. Vamos dar uma olhada no router 2 para o router 1. Okay. Algo interessante que Algo tienen né, é interessante los paquetes, que os update de BGP Tem. Claro, a veces é uno lo ve como update, Se como vemos como, update, eh, parece ¿no? que eles sempre vão dar é, informação. pero y, ni siquiera es como si fueran a información. Ni siquiera como si, como si fueran a agregar rutas. Algo importante es que el update también puede eh, llevar un withdraw, puede llevar un retiro de la red. Si yo conozco la red ahorita, 10.1.1.0.24 y se la anuncio a él, y el día de mañana la desconozco por la pues, que sea, yo le puedo decir a él, ya yo no la conozco, ¿no? Porque hay un paquete <laughs> update, pueden ir, agregar prefijo, eh, eh, como son estos casos que estamos viendo, ahorita no tenemos ninguno ningún retiro, pero quería aclararlo que, bueno, realmente se pueden ver. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que le está anunciando router 2 a router 1, lo que estoy buscando cuando es si tenemos suerte, y debe ser este, ver se temos sorte, eh, deve ser este eh, aqui. Um anúncio. É, procuramos, não, esse não é. De, um anúncio de router do router 2. De, de router 2 a router 1. Ao router 1. Ah, ah sim. Un segundito, un segundito más. más está. Un segundo, aparece aquí. Aquí vemos que está la 10.3.3.0 barra anunciado una vez más el router, router 1. Podemos ver en el ISPAF que se ve perfectamente. perfectamente Tenemos como el origen, Tenemos como origen el sistema, autónomo, de origen, que es o 65.003, después o 65.002. então, quando ligar, vai ser acrescentado à sua tabela de BGP. Si renunciar, e se precisar renunciar, também bueno, fará que, isso. Mas eu gostaria que eu queria Entonces, que vocês vissem bueno, isso. Tendo dito isso, vamos fazer um vamos pequeno fazer trace um pequeno eh, trace route apenas, que, que é o que nos falta. Vamos ver se está instalado aqui, instalado não estou seguro. Správce. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bueno, y aquí vemos, aquí ah, vemos básicamente, básicamente el resultado de un trace resultado, que estamos haciendo aquí. Un trace que estamos haciendo aquí. De el PC1, PC1. Estamos haciendo un trace a quién? Al PC2. Estamos haciendo ese trace al PC2. Obviamente, la parte claro interior no interior da rede não, vai, não, vai, não vai ser possível eh, mostrar. Lembre que estamos em PV6. É basicamente, basicamente como é túnel, como se fosse um túnel. túnel túnel também não leva os equipamentos do meio. Um caso similar. Este seria um caso semelhante. Alguma pergunta? Alguma pergunta sobre isto? nadie tiene planes de... planos. Eso es lo que creo yo. Todos implementaron 100% en Todos implementaron todo todo 100% en su red Micrófono, micrófono, amigo, microfone. Eh. Vamos ativar o microfone, por favor. Um cavalo. Ora. Olá, tudo bem, Alejandro? Boa tarde, eu tá sou André Esculcão, da Câmara Argentina da Internet. Eu eh, fiquei com a pergunta, da primeira apresentação, da primeira apresentação que deram de, de manhã de NAT 64. Eh, ¿Cómo se maneja en un esquema de NAT 64 los pedidos de conexiones entrantes a una red IPv6? Para uma rede de PVC, o sea, por ejemplo, apertura de puertos, de portas, esse tipo de coisa. Lo que entendí, obviamente, Pelo que eu entendi, por meio do uso do DNS 64, eu posso resolver domínios de IPv4 que depois são transferidos de IPv6 para IPv4. Mas eu quero é originar conexões de entrada para a rede. Como faz isso? eu faço isso? Vale, graças por a pergunta. E que aproveitar isso Que você mencionou. Alguma pergunta? pregunta que si você, quando eu digo, se puede ser de momento pergunta, del Pode ser sobre qualquer okay, momento do dia. Desde eh, que chegamos até no, break agora, de repente, en el Veio uma pergunta na minha cabeça na hora do almoço. Mira, este, bueno, la parte de conexiones parte de conexões de entrada, vocês podem tipo fazer com o 64 sem problema. Que destacarte que el DNS64 en este caso no tendría un rol tan importante, no, tan importante no tendría ningún rol importante. Y vamos a correrlo frío fríos porque tú tienes tu data center, digamos, de este lado. Quieres alguien que cuando esto llegue hasta acá eh, pueda abrir en tu data center el servidor que tenga configurado allí esa parte del esa DNS, parte si del DNS autoritativo normal, que lo vas a dejar tipo. sin tocar ahí traducción de ningún tipo, sin, sin o al menos desde tu perspectiva. tipo, pelo menos a tua perspectiva. Red, se tradujo, eso que para ti es completamente transparente. Traduziu, isso pra, Entonces lo que tú tienes que estar pendiente es que en 64, el mapeo de la dirección que tú quieras que se vea de manera externa, que seguramente la, va a ser la que te va a resolver el DNS, coincida con la que tú vas a tener de que você tem deste lado do teu data center. Basicamente, isso seria Agora mesmo, eu Damasceno de Luiz, falando sobre data centers, você pode fazer com NAT 64 e vai funcionar perfeitamente. Pode fazer com Taiga também vai funcionar perfeitamente. Se você quer algo mais perfeito que isso, eu recomendo que você que mencionó Wesley como, segunda, como segunda parte de la, pelo Wesley del como curso segunda de hoy. parte do curso de hoje. te va a dar las ventajas de que es stateless. vai ter a vantagem, 64, eh, de ser stateless. então, sempre ser stateless. Pode implementar NAT 64, mas se sempre for stateless, vai eh, repercutir numa melhor, desempenho. E, e uma maneira mais bem feita de chegar ao resultado que você quer. muito obrigado. Obrigado a você. Eh. Ahí viene. Ahí viene RFC rescate. Ahí está. Bueno, eh, muchísimas gracias por la presentación, la verdad, muy útil. Yo soy Neri Machado, de Localnet Paraguay, y efectivamente estamos en planos eh, de eh, empezar a, bueno, primeramente, la, la, primera parte de nuestro plan eh, bueno, publicar la nuestro plan es publicar IPv6 nuestro, para nuestro hacia nuestro proveedor, proveedor por, BGP. Né? por, BGP. Estamos en ese paso Estamos apenas. ainda nesse passo. Mi es, Mas a é minha pergunta eh, é... A mim, por, eu, pelo menos, eu, tenho pelo menos duda, tenho uma dúvida, acho que é um pouco básico, mas a resposta vai ser muito útil para eh, mim. Esto, estos laboratórios Esses laboratórios que estamos fazendo, o Taiga e os outros, não são para uma implementação real, real. eu preciso ver um soporte, provedor que me dê eh, suporte com eh, 64 x Bueno. É isso? Vamos a dividir não, vamos o primeiro dividir, comentário, que não foi o primeiro comentário não foi uma pergunta, mas eu vou me basear nele. Sempre que, Sempre houver o primeiro passo, realizar o anúncio fazer o anúncio da rede parece alguma coisa pequena, é sumamente, hecho, sumamente importante. Nós lidamos com estatísticas internas publicadas no site chamado Open Data do LACNIC. Eh, opendata.labs.lacnic.net. Neste site nós temos estatísticas dos prefixos que estamos alocando aos membros do LACNIC que fazem uma solicitação de perfil y los que se ven después posteriormente en la tabla de rotamiento global, A eu de hecho, tipo, esto lastimosamente. Eh, hay un gap infelizmente, é uma brecha entre, entre los prefijos que nosotros asignamos a los miembros, alocamos aos membros, y después lo que posteriormente, que posteriormente se ve na tabela de roteamento. e é uma brecha grande. Un número, dar é um número posso estar errado, mas vai além de 40%. Nosotros, y es número bem grande. esto, por si acaso não has hecho la, mas, el anuncio não fez o anúncio ainda os en la MIG, desde hace três anos, quatro anos máximo, hemos un poquito de demos mais a ímpetu, dar eh, para aos cursos para realizar esse ese quizás anuncio. uma apresentação conversamos com, al respecto, se você quer, é por exemplo, uma apresentação, nós motivar, podemos conversar a, a respeito para motivar as pessoas que tenham prefixos que tenham para que deem o primeiro passo e façam anúncio aos seus provedores. Se material, nós fizemos muito isso. Se você okay? precisar de material, nós temos muita coisa que pode ajudar. se redes o algo por podemos tentar conversar, y si podemos, la parte que si lo que estamos haciendo nosotros, los que estamos son en la vida real, si vida todo real. que hemos hecho aquí, funciona que fizemos funciona vida real. colocar Taiga en su rede, funcionar. Quer colocar una red de va a funcionar. que o Wesley voy a al Jorge acercarnos vou pedir en el micrófono, diciendo un poquito... se pode me apoiar indo ao se microfone para de, falar um pouco sobre... La, onde has visto que han implementado Onde você viu que o Júlio foi implementado? Onde você não viu? Estou usando o planeta completo. Sí, bueno, uh, lo que que vimos nós vimos ah, quando, quando fomos implementar eh, Jus já há alguns anos, foi que foi, muito bem recebido pela eh, comunidade, global, globalmente, não só na América Latina, Estados Unidos, Ásia, Europa. Ásia, Europa. Eh, recebíamos, recebíamos comentários, comentários muito, muito positivos sobre eh, ele. Enquanto a performance, quanto enquanto a estabilidade, desempenho, eh, estabilidade, nunca, nunca recebemos nenhum problema crítico, problema, nenhuma, eh, nenhum problema crítico. em geral, os comentários eram que, bom, eu instalei, coloquei em produção e funciona, simplesmente funciona, nunca tivemos um problema com ele. É, e há vários meses já estamos rodando é, é, é, isso. Desafortunadamente, não tenho por aí. Sem nada, a, ah, nenhum obstáculo. Infelizmente, eu não tenho de, nada aqui na, assim, eh, na minha cabeça sobre pessoas e lugares onde estão instalados, porque muitas vezes isso não se compartilha. Eh, Experiência que tinha, mas não tanto. Eles compartilham as experiências que tiveram, mas não onde, eh, como e quantas máquinas. Por aí, talvez no bate-papo, na sessão anterior, publiquei a liga. Eu tenha publicado. Jordi ese momento de ah, la que Jordi comentou sobre a experiência do, do Godoy na Universidade la Universidad es un video de una persona que algo eh, sobre todos os que que ele seguiu para a instalação, instalación, para hacer a instalação, como fez as primeiras testes, que experiência teve em produção, com Júlio em particular, e que ha buena. De hecho, muito boa, de eh, fato, criou dashboards para tipo monitoramento e, todas essas coisas. E que, tiveram, tiveram bons resultados resultados foram implementados eh, ah, nas então 64 com julho, mas querem chegar ao Por aí, XLAT. com outra implementação. 64 X-LAT na Universidade para implementações de Hawaii, também na eh, Universidade Unidos, do Havaí, nos Estados Unidos, fizeram eh, implementações utilizando Julio, Julio e Cisco para ter redundância, para com, ter redundância com softwares eh, diferentes. Né, eh, a implementação, o que eles nos comentavam eles diziam que a implementação, ou seja, dos dois funciona muito bem, tener ter somente Jul, mas pusieron ter, Cisco somente lo mas como já tinham Cisco, aproveitaram e, instalaram os dois. E os dois. Os dois funcionam sem nenhum problema. Se você tiver algum medo, por exemplo, por ser de código aberto, open source, não confio, confio mais no provedor. Um esquema similar em que tenha os dois correndo em paralelo. Esse é um esquema similar e onde os dois estão rodando paralelamente. Se um tem algum problema, o outro vai continuar funcionando. Por ahí también recibimos comentarios eh, de, de, personas, a nivel universitario, que a hacer pruebas como estudiantes, como, de de, y que también no tuvieron ningún, problema. Eh, bueno, nada más para con una nota, ya por ahí de unos eh, dos años, tres años que no estoy involucrado en el proyecto, pero las personas que trabajaban en él son personas muy, muy capaces, son personas con una gran calidad, un trabajo que realizan, una gran calidad de código, entonces creo que es un ah, gran producto Obviamente, si le conoces a Bill Gates, te a decir que Windows es el mejor sistema operativo del mundo. Entonces, lo que yo te invitaría es, descárgalo, pruébalo, juega con él, faça un download este, pues dessa y, y date pues cuenta si te sirve o no yo la verdad creo que es un gran producto, es un, gran ejemplo eh, de código abierto de la región. no somos una región que normalmente hace eso. Este, normalmente. pero creo que es un gran ejemplo de lo que podemos producir como región. Pero eh, ya <laughs> hablando al micrófono al respecto, también es una invitación a todos, ¿no? porque estamos en una región que normalmente no hacemos este tipo eh, de cuestiones, ¿por qué no eh, empezar a hacerlas? ¿Por qué no empezar a en Entonces, región? creo que lo que ah, te puedo recomendar es eh, descargarlo, úsalo. Es completamente libre de uso y de pruebas. Puedes instalarlo en producción sin ningún costo, sin ningún problema. Este, y si tienes algún problema, puedes contactar a, a los desarrolladores y, y buscarán la solución ante el problema lo, mejor posible. Muchísimas pues gracias, muchísimas gracias. La verdad me sirve muchísimo. muchísimas gracias. Fue este realmente super útil y experiencia. Eh, la verdad que mi miedo no es tanto al, software, al contrario, me, me encanta porque es mucho más flexible. Yo vengo vengo más, de ese mundo, Pero estamos hablando ahora de, mm, no sé, de un PowerEdge o de un ProLian que tenga por ahí y ou de outra eh, que esteja, já esteja aí, então tenemos que colocarlo y funcionamiento. Bueno, ah, súper bien. Ya vamos a empezar seguramente ese proceso y vamos a estar comunicando a cómo, nos va. Muchísimas gracias, la muy útil. Y una vez más, lo del software a mí me parece incluso muy bien, eh, en, el uh, pasado eh, incluso hemos hecho laboratorio nada más con eh, herramientas como Quagga, pues, Zebra, pero sí, era para pues, laboratorio, No, no pensamos en su momento pasar a la producción, tampoco teníamos un escenario donde poner en producción. Hoy sí lo tenemos y pues, bueno, es una opción esta para que seguramente la vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Vale. El, el Gracias, Jorge. Obrigado, eh, como Jorge. comentario, si ya trabajaste Tenía con Quagga, con Zebra, você trabalhou com Quagga, com Exactamente Zebra, mesmo, é, é, zebra é a mesma coisa, o tem o coração de, o FRR que esteve apresentando eh, Alejandro aí, tem um monte de cenários de vida real. reais e SPs que usam 8, 10, 12, 15 GB de tráfego, sem nenhuma dificuldade, é somente saber escolher o hardware, isso é muito importante, nós vamos meter aí muito importante, não vamos colocar Intel, ainda Chelsea, de Mellanox, cosa buena, y ahí te vas ah, solamente a divertirse con el tráfico pasante. Mira, mira el core que está por detrás del FRR, en la pantalla. <laughs> Eh, Jordi Palet, eh, para que no sea Jorge que, el que no sea <laughs> habla Jorge que habla bien de Jul, eh, yo puedo confirmar que tenemos probablemente en torno a 50 casos de éxito de despliegue de Jul en producción, lo que pasa que es lo que comenta Jorge, que muchas veces no puedes divulgar esa información, o sea que perfectamente es válido para estar en producción. Yo puedo decir que además algunos clientes nos han exigido hacer comparativas eh, Juniper, Cisco, Huawei, Jul, y bueno, el resultado resultados que se ha quedado. resultado es é que Jul tem sido o, o melhor. Qué bueno y gracias por ese Qué Bom, obrigado por ese comentario, Jorge. Hace, hace ratito cuando yo mencioné que, mira, quando eu como, referi, si utilizamos olha, taiga, se a gente usar taiga, vai funcionar perfeito, perfecto, mas se você quiser que funcione ainda melhor, Basicamente, o Es que Joule é, va a correr que o Joule dentro vai kernel de Linux, kernel okay? Linux. Este, este taiga, taiga ele user roda space. no user space. Entonces, então tem uma grande de diferença de performance, de, especialmente de em casos grande, já de produção maior, onde as pessoas devem prestar, muito, prestar muita atenção que qualquer milissegundo vale. Ah, Mais algum comentário? Alguém corajoso que queira, queira falar alguma coisa? Alguma dúvida? Bueno, señores, de verdad que no los vamos a eh, retener eh, más. No vamos a retenerlos más. Sabemos que Yo había mencionado en la mañana que quería felicitar a las intérpretes que quería por el enorme trabajo que realizan traduciendo ese montón de locuras que, que, hemos mencionado durante varias horas. Un fuerte aplauso, por favor. Que a gente fala o día todo. Una salva de palmas para todos, por favor. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Obrigada a eh, todos. Eh, Aguardamos vocês no coquetel. Muito obrigada, Wesley, Alejandro. Sempre é um grande prazer eh, ouvi-los e pelos tutoriais como que aconteceu hoje. Agradecemos a todos a sua participação. Esperamos que tenham curtido esse primeiro dia. Da mesma forma que nós, agradecemos os participantes remotos por terem nos acompanhado e vocês também aqui no, nas instalações do hotel Los Amanhã vai ser um dia com muita atividade, vamos abrir o evento, teremos apresentações especiais pelo 20 anos no LabNIC e muito mais. Então, aos participantes remotos, aguardamos vocês amanhã a partir das 9 da manhã, 13 horas, o TC. E, e aos é presenciais convidamos a, a participar do é, coquetel de tá? boas-vindas no exterior dessa sala é, para iniciar esse coquetel de boas-vindas. Curtam o coquetel, descansem e nos encontramos amanhã a partir das nove da manhã. Muito obrigada.